Greetings from the Royal Castle. The following radio program was spoken in Cebuano language, but rest assured that this presentation is supported with legal and reliable documents, all written in English form that will serve as translation for easy understanding, as we expose the conspiracy and corrupt practices of the corporate de facto republic and the entire hierarchy. If you have any questions, suggestions, recommendations, feel free to put it in the comment section below and don't forget to subscribe and share this video to get the latest updates exclusively from our YouTube channel. Mabuhay ang inang bayan! Ang Amerika, ang katapusan nilang wala giuli mauna siya ang consular office. Okay? Ang consular office, wala pa nila giuli as the diplomatic corps kay aron sa katapusan maka makasulod paghapon sila sa Pilipinas ug makatabang gihapon sila sa Pilipinas kay ila mang trabaho ang pagrelinquish sa katibukan ug iuli sa tag-iya the existing nation which is the sovereign republic of the Philippines mm-hmm. maunang existing nation that is under the ratification under the peace treaty 1898 mm-hmm. so under the peace treaty of 1898. Mauni karon DJ Laika nga ang Amerika ni atong July 5 ni surrender na sila og niingon na sila. Now we will abandon our cert uh, our consular office. Amo na na siyang i-abandon kay nga naman wala na ang ilang termino. At the same time, ang Amerika, it is their duty now nga ang Chinese military nga nag-occupy sa Spratly nga sila naghimo nga gipagawa sila ni gawas tuod ang China sa ilang military pero tungod si Duterte sad mo nang ingon nga threat of national security siya kay ni favor man siya sa China instead fighting the rights of the Philippines and the Filipino para ang atong rights katungod kay iyan ang trabaho but of course he is a corporate president under the rule ni sa China, sa Chinese, the dragon. Kay ang ilang gi, gasuborno nila is actually Chinese. Unya, may raba unta, ug dili ta mo bayad. Ang mm-hmm. problema, dawato nila ang kwarta, ang Pilipino ang mabayad, maunang nahimutang slave sa atong kaugalingong nasod, and this is the financial slavery. Okay. Mm But in this air, we will spread the good news. So people will be saved and God will spare the people and our land. Yes, DJ Laika. Okay, daghang kay salamat sa imuhang nga tubag emergency og lain usab nga pangutana matod pa sa tuang uh, ah, lain usab nga texter. Uh, maayong buntag, ma'am, angay ba kita nga mabalakang nga mga Pilipino kung ang uh, China masuko na sa Pilipinas kay uh, uh, og kay kung mulaban man ang Amerika kanato mahimo ba kini nga dako nga kagubot unsa man ang mahimo ni Her Majesty ani kung ugaling mahitabo kini siya ngano man di ay kamo wa moy katungod sa yuta ug wa moy kayo tungod sa yuta naman sa constitution nga kamo mo defend sa inyong yuta di ba okay mm-mm. kung daghan kuno ta mo defend naabagod sa ilay and then kung mo defend ka defender ka you're defender with God and country Mm-mm. now naabay bala nga makadulot sa pinili sa Ginoo? Ang inyong presidente talawan ug kamong mga anak sa presidente talawan wa makoy mahimo ninyo kay mga talawan man mo mm-hmm. tan-awan ng akong mga sovereign patriots you know we march in wherever you you are scared we do not ngano man wa man may sala Mm-mm. Ang amo ang pagluwas man ninyo, pero ang inyo pagtago man, panago na lang gyud mo kung dili gyud mo mo depensa. Kay ang atong pagbarog ngani maunay tingog sa tibuok kalibutan. Pero ug wala mo padaplin mo kay nay mga bot dire. Kay mo upunay mo hipos ninyo kung dili mo magpa-ID. Ana na kay no ID no entry. Let me read this. Okay. Uh, ah, DJ Laika sa resolution sa sanggunian, niingon sila o, oh, Article 3, whereas Article, Article 3, Section 457, Paragraph B, Republic Act 7160, Local, Local Government Code and Indigenous Cultural Community. So, giconsolidate nila ang to the other sector where it provides among representatives from the women and all and shall be determined by the Sangguniang holding So, sanggunian holding, meaning corporate sa ilang mga holding nila, sa ilang mga investor of the local election from the agricultural and industrial worker. So, laliman mo, kamong mga tao no, mga, mga slave yun mo nila ba? And one indigenous cultural community or disabled person. The repelling clause of the final provision, Article 13, Section 83, Presidential Decree 410, Executive Order 11B and 11C, and all other inconsistent with this act are hereby repealed and modified accordingly. So well and good. Morning akong giingon sa inyo, sila ra ang nagluto sa ilang kaugalingong mantika. And then it says, the Public Act 8371 defines indigenous cultural community of people homogenized homogeneous society identified by others who have continuously living a defined territory. So, ang ipangita dito, defined territory. And I am the only one who holds the defined territory. Then it says, and who have under claim of ownership since time immemorial. So, meaning, before even you exist and the world exists, ako na ang akong espiritu mo nang gitawag og Alpha Omega, the beginning and the end. So mo nang giingon diri since time immemorial, common bonds of language, custom, tradition and other distinctive culture. Manong ingon man sila distinctive culture, lahi man mi dili man gud mi taga kalibutan na gikan mi sa kalibutan nagtranscend mi to be a sovereign citizen faithful the spiritual warrior under God and country So this has to be respected. And then it also says, and become historical, differentiated from the majority of the Filipinos. So, ma-differentiate yun ninyo, kamo ug kami, because we stand with our rights. We fight for the rights, our rights, and for the Filipino people who wants to embrace sovereignty. Ato ni, giimbita ta mo, maoganing naata sa radyo, amo gyud ning gi mga kining mga pasaway nga abi ninyo gobyerno kining mga namulong sa radio nga ni suporta ni conspire that's also part of conspiracy and this is a criminal act they better stop because one way or the other they get caught in what they said ang tang mangud nato mao manggod nay maka makapriso na to kaya bantayan nato ang atong gipamulong nga ang atong gipamulong insakto gyud ug protected gyud ta mm-hmm. mauning ni ang ang 91.5 Freedom Radio ako ni siyang gi, gi declare I declare that this will be the sovereign station that will speak truth and I want to make sure nga kining station nga kining mga radio dili man ni sala sa station kay ngano ni bayad ni gidawat lang sa nila ang bayad but ang namulong sa radio like me like amongst others nga kinanglan ang ilang gipamulong mamulong mog Biblia tinuod gyud nakasabot gyud mo sa pulong sa Ginoo otherwise you are part of the deception the false prophet and then for speaking for the government you make sure you have territory you make sure na agad mo'y teritoryo ug inyong depensahan ang inyong teritoryo. Kay, ug naa man gani ipakita na ninyo, ipost na ninyo sa tanan public in the public bisag ningog post Nobel ibutang na, na ninyo nga ang iligan corporate na ay teritoryo imuhang additional nga information sa ato mga kaigsunan uh, nga naminaw kalahimber si kay So meaning to say ang gobyerno na tag-iya mm -mm. kay nga naman go DJ like ka ang gobyerno mauna siya ang yuta ang konstitusyon. Mm-hmm. So, ang constitution is the supreme law of the land, di ba? Mm-hmm. Meaning, ang supreme, ang ginoo. Mm-hmm. Ang pulong, nga naa sa preamble, nga ato gina siyang tumon, tumanon, og niingon kita na numpa ng mga, mga nan, nanlingkod kuno, nga wala, nga namakak, Mm-hmm. do ordain and promulgate this constitution. No dili ang naitabo manggod DJ like ang anong natunglo ang atong ang, ang atong lugar kay tungod instead i-promulgate ang 1987 constitution or perhaps even the Republic Act 7160 and 8371 ang naghimo na himo noon ilang gi-convert og federal mm-hmm. meaning walay teritoryo kay naa di ay tag-iya sa gobyerno maang tag-iya sa gobyerno ni Barug dinhi sa Palao Barangay, mo ni siyang Kingdom Filipina Hacienda nga kining Kingdom Filipina Hacienda sa time immemorial pa ang Diyos nga amahan ni Ingon ang iyang gingharian iyang ibalik sa ikatulo ka adlaw. Tulo ka adlaw is in the third millennium. In the second coming of Christ. Dili Jesus ah, walay Jesus dire. In the second coming of Christ, in the risen Christ, the Holy Spirit. So, Holy Spirit na unsa man ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit is God's Word in thought, in words, and in deed. I am holy and be holy. Meaning to say, as we speak, we have to learn to listen. We have to learn to follow. We have to learn to obey. And we have to assert our rights, di ba? Mm-hmm. In doing so, nibarog ka nga bayani ka sa imong kaugalingon una, o kaugalingon bayanisag ka sa imong yutang natawhan native land nga kauban ka sa 144,000 ka mga tao diha sa paraiso time immemorial sa dihang giabog sa Dios nga amahan ang iyang mga anak diha sulod sa paraiso ang numero ana is 144,000 tribes of Israel. Nga nung na tribes man na siya, nuno ng kanunuang nuno. Meaning, grandfather tribe. Mauna siya sa Am-Um-An, nga mauna siyang Alpha Omega. Ana na siya. Suni So ana, mubarog na. Ang bahandi sa kalibutan, inyong basahon na asa akong post, Gesera and Nasera, coming from new U.S. Treasury nga ilang gideclare nga ang inyong bahandi, inyong digital, ang inyong crypto, ang inyong bitcoin, ang inyong piso nga naa sa bangko, ang inyong bangko is null and void ug dili na na bangko. I'm concerned with the people, our our family friends and friends. Ang tanan. Kung ma-shutdown ang inyong bangko, di na mo ka-withdraw, no? Wa na pud ang inyong kwarta kay demonetize man, di ba? Yes. Mm-mm. Basahan ninyo na sa akong post. Show me that you, uh, you visit my post. Queen Salvacion Ligaspi. Diha, makita ninyo akong post ang akong declaration. Because I'm asserting, asserting my rights, which is your rights. Kaya katong nangutana kung unsaon nako, dali raman, sunod lang sad mo. Pero di ka ni mo mo, mo sunod, palihog lang kuno, gawas lang sa mo sa iligan, kay give space for us kay amo na gyud ni siyang pabarugon motindog na gyud mi kay ang among mga kauban manulod na sa diri. Okay. So kamo panggawas mo kung di mo magpa-ID, dili mo gusto nga mo apil sa among sa among pagbarug ni ining inyong katungod. Okay lang. Na taga wa mo wa mo yuta sa gawas sa iligan taga anta mo sulti lang. Kay mohatag yung kog yuta ninyo. Asa mo gusto mog isla taga anta mog isla kamiging si Kihor, pili mo gisla, ibalhinta mo dito, panginabuhi mo dito, og tagaan patamog ka ng pabalon unya puhon. Mm-hmm. Now, may buntag kaninyo dakbayan sa iligan, sa inyong mga corporate citizen, salamat sa inyong tanan sa pagpaminaw diri sa 91.5 Freedom Radio. Ang radio sa katawhan, ang radio sa kamatuuran, ang sovereign radio station, I declare that this will bring message send message to you with the truth and righteousness so we all can be can be protected under God. Malu ang kalui sa Ginoo maabot sad unta kaninyo. Salamat sa inyong tugpapaminaw ngani sa siyudad ni salbasyon ang Ginoo kanunay magauban kaninyo o sa tibuok kalibutan nga naminaw kay ang atong pulong niabot man ni sa upat ka suok sa kalibutan o nganhi sa atong isla sa archipelago maimbuntag kaninyo tanan og padayon nato pagpaminaw kining ni Barong nga charter city that actually nakasulat na sad sila ato unya nang batbaton og balik ugma puhon nga mao ra pud sila rapoy nagrepair sila rapoy nag-invoke nga revoke naa sa jud na siya sa Constitution Article 18 Section 3 ug naa po na siya decision sa corporate DAGRHP 7014 promulgated null and void Corporate Republic of the Philippines. May buntag kaninyo tanan. God loves you and good morning. Back to the studio. DJ Laika. Okay nilang gyapon nyo galas kanginan na si uh, Laika. Hantod og mapuhon daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all and good morning.